hello and welcome friends Python language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज का ये लेक्चर पाइथन का है डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे ठीक है तो डेटा टाइप क्या है देखिए एक डेटा एक और डेटा टाइप होता है इंटीजर ठीक है इंटीजर अब क्या डेटा टाइप समझ में आया एक ही कैरेक्टर आएगा इसमें ठीक है अब इंटीजर डेटा टाइप को इंट से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं इंट से पूरा इंटीजर नहीं लिखते हैं केवल कीवर्ड लिखा जाता है इंट ठीक है आईएनटी और इसमें इंटीजर में या तो प्लस वाली वैल्यूज आएंगी या तो माइनस वाली आएंगी ठीक है डेसिमल वैल्यूज इसके अंदर नहीं आती हैं ठीक है तो डेसिमल वैल्यूज नहीं आएंगी plus two plus three plus five plus ten ये सब आएगा minus ten minus thirty minus forty ये सब आएगा लेकिन डेसिमल वैल्यूज नहीं आएंगी दो दशमलव पांच टू पॉइंट फाइव 3.6 ये सब चीजें नहीं आएंगी तो ये होता है इंट डेटा टाइप ठीक है इसी तरह से एक डेटा टाइप होता है फ्लोट डेटा टाइप कौन सा data type float F L O A T इसे बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप ठीक है तो फ्लोट डेटा टाइप के अंदर जो भी आएगा वो इंटीजर वाली वैल्यूज नहीं आएंगी जो भी आएगा डेसिमल में आएगा दशमलव में आएगा जैसे दो दशमलव पांच हो गया 5.6 हो गया 9.6 हो गया ये जितने डेसिमल वाली वैल्यूज हैं वो सब इसी में आएंगी ठीक है इसके बाद एक और डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप ठीक है ये सब बेसिक डेटा टाइप है और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है तो ये देखिए ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है S T R I N G तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है जिसको एस के नाम से डिनोट करते हैं हम इस, इस, इसको अगर लगाना होगा आपको पाइथन में तो आपको क्या लिखना है एस टी आर ठीक है इस तरह से एस टी आर लिखेंगे आप समझ में आ रहा है और ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है और इसमें होता क्या है जैसे मान लीजिए यहां पर कैरेक्टर डेटा टाइप की बात कर रहे थे तो एक कैरेक्टर है डी अब मान लीजिए किसी का नाम है देवर जैसे मान लीजिए एक शहर का नाम है देवरिया ठीक है हम लोग अपना ही ले लेते हैं देवरिया तो ये देखिए यहां पर देवरिया अगर आप लिखेंगे देखिए कैसे देवरिया में कितने अक्षर है पहला है डी यहां पर मैं लिखता हूं डी ठीक है ये तो पहला कैरेक्टर हो गया देवरिया में फिर दूसरा होता है ई e, फिर तीसरा होता है ओ फिर चौथा होता है आर फिर पांचवा होता है आई फिर छठवा होता है ए तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर हो गया ना कितने कैरेक्टर्स हो गए काउंट कीजिए वन टू थ्री ठीक है D E O R I A three four five six six character हो गए तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप ठीक है और भी डेटा टाइप होते हैं इसमें स्ट्रिंग के अलावा भी और भी डेटा टाइप होते हैं टपल होता है लिस्ट होता है और भी डेटा टाइप होते हैं तो इनके बारे में बाद में जानेंगे अभी हम ये बेसिक जो डेटा टाइप है इसी के बारे में लेके चलेंगे ठीक है तो एक छोटा सा पहले पाइथन की सेल को मैं ओपन कर लेता हूं तो पाइथन की सेल यहां पे देख सकते हैं पाइथन की सेल कहते हैं सेल क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो है होम पेज है पाइथन का ठीक है अब आपको जो भी प्रोग्राम बनाना है तो एक नया फाइल यहां से लेना पड़ेगा तो न्यू फाइल ले लीजिए और अपने हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन कीजिए ठीक है पाइथन के सेल पे जाएंगे तो यहां आप डायरेक्टली कर पाएंगे जैसे मान लीजिए सात में तीन सेवन में थ्री से डिवाइड करना है तो सेवन ऑब्लिक थ्री लिखिए यहाँ पे आंसर आ जाता है ये पाइथन सेल है ठीक है पाइथन का होम पेज लेकिन अभी हमें खुद से प्रोग्राम डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे तो फिर हमको नया पेज लेना पड़ेगा ना तो हमने यहाँ ले रखा है देखिए अभी लिया हमने तो यहां पर आप ले सकते हैं इस तरीके से ठीक है अब एक हमने सपोज कीजिए कि डेटा टाइप लिया कैर टाइप का या हम पहले इंटीजर ले लेते हैं तो इंट टाइप का जब डेटा टाइप लेंगे देखिए यहाँ पे मैं इंट करता हूं तो देखिए जैसे मान लीजिए एक्स ले लिया एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे इंट किस टाइप का डेटा टाइप है ये एक्स एक्स में कोई वैल्यू जाकर स्टोर होगी अब ये एक्स जो है एक डब्बा समझिए खाली डब्बा जिसमें आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं आप इंटीजर स्टोर कराइए फ्लोट स्टोर कराइए कुछ भी स्टोर कराइए ठीक है तो ये एक्स नाम का जो वेरिएबल है ये खाली डब्बे के समान है जिसमें आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं ठीक है अब इसमें इंट मैंने स्टोर कराया आप फ्लोट भी स्टोर करा सकते हैं कैर भी स्टोर करा सकते हैं कुछ भी स्टोर करा सकते हैं ठीक है देखिए फ्लोट लिख दिया तो यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा तो ये फ्लोट इनपुट अब इनपुट भी एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम इनपुट देते हैं जैसे हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये प्रोग्राम जो है कंपाइल होगा यानी कि जो हम कोड लिखेंगे वो किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा जो लिखेंगे वही दिखेगा देखिए यहां पर देखिए एंटर एनी नंबर ये आउटपुट आपको दिखेगा ठीक है एंटर एनी नंबर कुछ इस तरीके से इसको यहां क्लोज किया यहां पे double inverted comma single inverted comma दोनों आप लगा सकते हैं एंटर प्रेस कीजिए यहां पर आइए अब यहां पे लिखता हूं y y is equal to फिर देखिए प्लॉट और फिर इसको बंद किया फिर यहां पे इनपुट इनपुट का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा क्योंकि इनपुट करवाना है ना तो एंटर एनी नंबर लिखा हुआ है एंटर एनी नंबर ठीक है और यहां पे उस नंबर में हमें डिवाइड करवाना है क्या करवाना है डिवाइड करवाना है या मल्टीप्लाई करवाना है ठीक है तो मल्टीप्लाई तो नहीं करवाना डिवाइड करवाना है तो यहां पे मैं लिख देता हूं enter the second number second number अब ये देखिए ये सिंगल एटेड कॉमा या डबल एटेड कॉमा दोनों में हो सकता है अब देखिए यहां सिंगल लगवा रहा लगा रहा हूं ऊपर मैंने डबल लगाया था ठीक है तो दोनों से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा सी लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ था थोड़ा इसमें आसान हो गया ये सब चीजें तो कम से कम आसान हो गई है इसमें तो ये हो गया अब इसको क्लोज कर दीजिए ठीक है क्लोज कर दिया एंटर करके नीचे आइए अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं तो हम डिवाइड करवाना चाहते हैं ठीक है हम भाग देंगे डिवाइड करवाएंगे तो यहां पे लिखता हूं सी इज इक्वल टू अब देखिए x अपॉन y लिया है ना तो ये x और y लिया है तो x अपॉन y कर देंगे तो तभी तो डिवाइड होके आएगा ठीक है और एंटर प्रेस कर देते हैं यहाँ पर इसको टर्मिनेट करते हैं एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज होता है सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ यूज होता था सी आउट सी इन यूज करते थे अब सी प्लस प्लस में जावा में system dot out dot print L N लिखते थे यहां पर क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे सिंपली ठीक है ना इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहां तक तो देखिए प्लॉट लिया है मैंने अब यहां पर क्या रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो यहां पे दे देता हूं मैं आउटपुट आउटपुट मैंने आंसर आपका ठीक है इस तरह से आउटपुट इज ठीक है ये लिख करके बंद किया यहां पे कॉमा देंगे सी दे देंगे बस हो गया ठीक है ये हो गया आपका काम अब आपको क्या करना है इसको सेव करना है देखिए इसमें इंडेंटेशन की एरर बहुत तेज आती है जो ये पाइथन का हमने आइडियली ओपन किया है इसमें इंडेंटेशन की एरर खूब आती है ठीक है तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोग्राम एकदम सीक्वेंस सही से लिखें इधर उधर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ठीक है ना तो ये देखिए यहां पर डेस्कटॉप पे जाता हूं इसको सेव करता हूं तो इसको डीप नाम से सेव कर लेता हूं Deep dot P Y dot P Y लगाना जरूरी है जिस तरह से सी लैंग्वेज में आप डॉट सी लगाते थे सी प्लस प्लस में आप डॉट सीपीपी लगाते थे वैसे ही इसमें आपको डॉट पी वाई लगाना जरूरी है तो ये डॉट पी वाई लगाना मत भूलिएगा नहीं तो प्रोग्राम चलेगा नहीं अब यहां से रन पे जाना है और सबसे पहले तो इसको यहां से रन करवा लीजिए अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो ये चल गया देखिए अब यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ नंबर तो आप यहां पे डेसिमल में नंबर एंटर कर पाएंगे देखिए ना यहां पे लिखता हूं मैं 9.7 अब 9.7 एक डेसिमल नंबर है एंटर प्रेस करता हूं अब ये एक्सेप्ट कर गया ले लिया इसने अब यहां पे 9.7 में 2.5 से डिवाइड करता हूं देखिए आंसर क्या आएगा 3.88 ये आंसर आ रहा है ठीक है लेकिन यही चीज मैं अगर इंटीजर ले लेता तो क्या होता देखिए यहां पर फ्लोट लिया था अब इसको इंट कर देता हूं ये हो गया यहां पर आए यहां पे करता हूं मैं इंट ठीक है तो ये इंट कर दिया अब जब इंट लेंगे तब क्या होगा देखिए मैं दिखाता हूं आपको ये हटा दिया इसको यहां पे इंट कर देते हैं ठीक है यहां पे इंट कर दिया अब इसको सेव कर देते हैं यहां से इसको सेव करते हैं और ये देखिए ये फाइल पे जाइए सॉरी रन पे जाइए और इसको रन करवाइए तो रन करवाया आपने अब इंटीजर लिया तो क्या हम डेसिमल में वैल्यूज एंटर कर पाएंगे चलिए इसको बड़ा करके दिखाता हूं ये देखिए यहां पर लिखिए 6.8 एंटर प्रेस किया अब ये देखिए ये एरर आ गया तुरंत क्योंकि इंटीजर में कभी भी डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होगी ये बात याद रखिएगा इसीलिए यहां पे एरर आ रहा है मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट ये एरर आ जाएगी आपको जबकि आप इस तरह की गलती करेंगे इस तरह का ये आपको सामने आएगा वैल्यू एरर ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे ऐसी वैल्यू देनी है जो कि इंटीजर हो या तो प्लस में वैल्यू दे सकते हैं या तो माइनस में दे सकते हैं यही दोनों कर सकते हैं आप तो यहाँ पे देखिए अगर मैं प्लस में देता हूं सेवन और यहाँ पे टू दे देता हूं तो आंसर आपका आ जाएगा आंसर पॉइंट में आ जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप लिख पॉइंट में नहीं सकते हैं ये बात ध्यान रखिएगा देखिए 3.5 आ गया ना तो इंटीजर लिखने पे भी डेसिमल में आंसर आ जा रहा है लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था सी लैंग्वेज में दिक्कत होती थी नहीं आता था आंसर हमारा ठीक है तो ये क्लियर है ना डेटा टाइप क्लियर है इंटीजर क्लियर है चलिए फ्लोट क्लियर है इंटीजर क्लियर है अब बात कर लेते हैं जो अगला हमारा डेटा टाइप था स्ट्रिंग डेटा टाइप तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए क्या करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए भी हम एक वेरिएबल बना सकते हैं A is equal to S T R ठीक है और यहां पे लिख देंगे कोई नाम जैसे मान लीजिए ये लिख दिया हमने नाम ठीक है इसको क्लोज किया इस तरीके से ओके और अब इसको क्या करते हैं यहां पर फाइल पे जाके इसको सेव कर लेते हैं तो वही पुराना नाम है div.py ये सेव हो गया यहां से इस पे जाएंगे यहां पे देखिए एक ही ब्रैकेट हमें क्लोज करना था हमने दो क्लोज कर दिया है ठीक है अब ये हटा दीजिए यहां से अब जाइए इसको रन करवाइए ओके करिए ये देखिए यहां पे कुछ भी प्रिंट होकर आया नहीं प्रिंट होकर आया क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन यूज ही नहीं किया तो प्रिंट यूज करेंगे तब ना प्रिंट होगा ऐसे थोड़ी ना प्रिंट हो जाएगा तो यहां पे लिखिए प्रिंट ठीक है सिंपली प्रिंट लिखिए आईसी को प्रिंट करवा दीजिए क्या प्रिंट करवाना है हमको ए प्रिंट करवाना है तो बिना डबल एटेड कोर्स के लिखना है ठीक है डबल एटेड कोर्स या सिंगल एटेड कोर्स दे देंगे तो वही चीज प्रिंट होकर आ जाएगी जो चीज आपने दे रखी है ठीक है तो ये यहां से रन करवाइए और अब देखिए सूरज ये प्रिंट होकर आ गया यही तो नाम दिया था हमने स्ट्रिंग में ठीक है तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए यूज होती है समझ में आया ना ठीक है